කොහොමද මේ ඊම වීඩුව එකක් දැක්ක සෝශල් මීඩියාවල මේ මතකය සහ අමතකවීම ගැන තියෙන වීඩුව එකක් සෑහර දෙන එක ෂයා කරලා තිබුණ ති මටත් හිතුන මේ මම දන්න <clears throat> මේ තොරතුරු ටිකක් මේ මතකය සහමතකවීම ගෙනවාලට කියන් දැන් දෙයක් අපි මතක් කරන්න නම් ඒක අමතක වෙලා තියෙන්න ඕන අමතක වෙච්ච දෙයක් තමයි අපි මතක් කරන්න හෙමනතු මතකේ තියෙන දෙයක් අපි කොයිලා මතක් කරන්නන්නේ ඉතින් එහෙම ගත්තහම ඇයි කොහොමද අපිට දෙයක් අමතක වෙන්නේ අමතක වෙන්නේ අපි මතක තියාගෙන ඉඳලා ඒක අමතකුණහම තමයි ඒක අමතක වෙන්නේ ඉතින් <clears throat> ඒකට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් වලර් වීඩියෝක දැක්කනම් එහෙම ඒ ගැන මුකුත් සඳහනක් තියෙන විදිහන්නේ මට මතකන ඇතර මේ වීඩියෝක මොකක්ද කියර දැන් කොහොමුණත් ඒ බස් එකේ යනකොට අනිවාරෙන් ටිකට් ගන්න මතක තියාගන්න ඕන මොකද අපි දැන් මේ කතා කර කර හිටියේ මේ කෝච්චි යනෙක් ගන්නේ කෝච්චියේ යනකොට දැන් දකුණු මේ ඒ මේ දකුණු මුහුදු බඩ මාර්ගයේ පීලි පයින්නවා කියලා මං කොහේරි දැක්ක මට ඒක හරියට මතක නෑ. දැන් පැයට කිලෝමීටර් 80ක වේගෙන් කලින් ගිහිල්ලා තිබ්බා වගේ මතකයක් මට තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක හරියට මට කොහොමද මතක නෑ. දැන් 80ට වගේ තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි මේ යන තැන දැනගන්න ඕන මම කියන්නේ. කොහටද අපි යන්නේ මොකටද යන්න ගියපු කාරණ අපි මතක තියාගන්න ඕන එහෙම අමතකුණුත් එහෙම මාර වැඩක් වෙන්න දැන් මට මතකයි අද මම ශොපින් ආම කියලා දැන් බඩු ගන්න ආව කියලා මට මතකයි හැබැයි මේ තව ටික වෙලාවකින් අපිට ඕක අමතක වෙන්න පුළුවන් ඒක හින්දා මතක තියාගන්න ඕන මොකද්ද හරියටම කරන්නේ මොකටද මේ ආවේ කියලා මේ ස්ටඩියෝ එකට කොහෙන්ද යන්නේ මට මතක නෑ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට මෙහට හරි තැංකව මේ මම හරි පොඩ මේක කොහොමද මේක නවත්වන විදි මට මතකනය මේ මැදේකද මැදේ එබෙන්න න එක එබෙන්න මාර වැඩියෙන් ඒ මේ පොඩ ඔබල දෙන්නකෝ මතකනෑ කොහොමද බන්න කියලපට කොහොම උබන්